hello and welcome friends Python में ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं ऑपरेटर कौन-कौन से हैं तो पाइथन में देखिए सात ऑपरेटर हैं कुल मिला के कौन-कौन से पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर तीसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर चौथा है लॉजिकल ऑपरेटर पांचवा है आइडेंटिटी ऑपरेटर और छठवा है मेंबरशिप ऑपरेटर और लास्ट में आता है बिटवाइज ऑपरेटर तो चलिए आइए देखते हैं एक एक को एनालाइज करते हैं देखिए अर्थमेटिक में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं अर्थमेटिक में आपका प्लस माइनस डिवाइड ये सब चीजें आती हैं ठीक है ना अब असाइनमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख ही सकते हैं असाइनमेंट में इक्वल टू आता है तो जैसे एक्स इक्वल टू फाइव लिखा वाई इक्वल टू सिक्स लिखा इस तरीके की चीजें आती है ठीक है ना तो उसके बाद एडिशन असाइनमेंट आता है जैसे यहां पर देख सकते हैं x plus five is equal to x ये जो लिखा हुआ है ना इसे कहते हैं assignment operator x is equal to x minus seven ये है आपका subtraction operator subtraction assignment operator ठीक है और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन देख सकते हैं इसी तरीके से सारे ऑपरेटर एक्सपोनेंट एक और है इसमें जब दो बार इंटू का साइन देते हैं तो वो एक्सपोनेंट हो जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉम्पेरिजन ऑपरेटर तो कॉम्पेरिजन ऑपरेटर क्या क्या होता है इक्वल टू इक्वल टू जब लगाते हैं तो कॉम्पेरिजन होता है ये देखिए ये नॉट इक्वल टू है ठीक है और ये ग्रेटर देन है ये लेस देन है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो इस तरह की चीजें होती है ये कॉम्पेरिजन ऑपरेटर में आता है ठीक है असाइनमेंट हमने देखा ठीक है कॉम्पेरिजन हमने देखा इसके पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक समझा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या होता है और किस किस तरीके से इसको देखेंगे हम लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या क्या आता है थोड़ा सा उसको भी देख लिया जाए तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूं समझ लीजिए अच्छे से एंड है ठीक है और है नॉट है ये सब लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत आता है इसके बाद आता है आपका बिट वाइज ऑपरेटर तो बिट वाइज ऑपरेटर में ये देखिए ये एंड है यहाँ पे और देख सकते हैं ये एफ और ऑपरेटर है ये नॉट ऑपरेटर है यहाँ पे ये नॉट इस तरीके से लिखा गया है यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से लगाया गया है ये इस तरीके से लगाया गया साइन राइट शिफ्ट करके है ये लेफ्ट शिफ्ट है तो ये सब क्या है ये बिटवाइज ऑपरेटर में आता है ठीक है ऐसे भी ऐसे ही और भी ऑपरेटर होते हैं जिसे आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं जैसे इज है इज नॉट है तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर में आता है अब मेंबरशिप ऑपरेटर जिसका हम लोग लूप में अक्सर यूज करते हैं फॉर आई इन रेंज तो इन जो है वो जो है मेंबरशिप ऑपरेटर होता है ठीक है ना बिटवाइज मैंने बता ही दिया इसमें एंड आता है और आता है एक्स और आता है नॉट ऑपरेटर आता है ठीक है तो ये सब चीजें तो हैं तो कुल मिला के सात ऑपरेटर हैं अब इनका यूज मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कैसे कैसे यूज करना है अब मान लीजिए एक कंपेरिजन ऑपरेटर ही हम अगर ले लेते हैं तो यहाँ पाइथन की ट्रेडिशनल आईडी मैंने ओपन की है यहीं पे कोडिंग करके दिखाता हूँ x is equal to five है ठीक है और y is equal to three है ठीक है और यहां पर अगर यूज करना है आपको वो ऑपरेटर तो मैं यूज करके दिखाता हूं कैसे जैसे मान लीजिए यहां पे प्रिंट करवाएंगे ना तो ये देखिए ये लिखा प्रिंट प्रिंट लिखने के बाद यहां पर ब्रैकेट को ओपन किया और यहां पे क्या लिखेंगे x is equal to is equal to y ये लिख दिया ना अब यहां पर ये यह आंसर फॉल्स में देगा ठीक है तो यहां पर अगर मैं इसको सेव करता हूं F5 करके तो यहां पर मैं इसको किसी भी नाम से सेव करता हूं .py लगा के तो अभी देखेंगे आप कि यहां पे ये यह फॉल्स में रिजल्ट देगा तो ये देख सकते हैं ये फॉल्स में रिजल्ट दे रहा है देख रहे हैं तो ये जो है कंपेरिजन ऑपरेटर है इसी तरीके का एक नॉट इक्वल टू होता है कंपेरिजन ऑपरेटर ठीक है ना तो जैसे मान लीजिए सेम यही चीज रखते हैं हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू कैसे यूज करेंगे तो यहाँ देखिए नॉट इक्वल टू ऐसे यूज करेंगे ये देखिएगा कंपेरिजन ऑपरेटर है ये नॉट इक्वल टू ये देखिए नॉट इक्वल टू ऐसे बनेगा कंपेरिजन ऑपरेटर में तो ये हो गया यहाँ पर एंटर किया ये देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू में इवेल्युएट कर रहा है कि ये नॉट इक्वल टू ही है ठीक है भाई थ्री फाइव और थ्री बराबर कहाँ है ये तो बराबर है ही नहीं तो नॉट इक्वल टू इस तरीके से यूज हो जाएगा तो ये नॉट इक्वल टू का यूज था इसी तरीके का एक और ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू तो ग्रेटर देन इक्वल टू का भी यूज पहले बता चुका हूं अब इसी में बता देता हूं देखिए ये है ना ग्रेटर देन इक्वल टू तो यहां पर अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगाता हूं इस तरीके से और F5 करता हूं एंटर करता हूं तो अब देखिए ये ट्रू कह रहा है यानी कि फाइव जो है थ्री से तो बड़ा ही बड़ा ही है भाई तो ट्रू आएगा तो ये कुछ ऑपरेटर हैं कौन सा ऑपरेटर मैंने आपको समझाया कंपैरिजन ऑपरेटर ठीक है इसी तरीके से आप असाइनमेंट ऑपरेटर भी देख सकते हैं ठीक है तो एक एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर का भी आपके सामने रखता हूं जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है x is equal to five ठीक है इसी को ले लेते हैं इसको हटा देते हैं यहां से x इक्वल टू फाइव लिया हुआ है ना अब यहां पर अगर मैं x को सिंपली प्रिंट करा देता हूं तो यहां पे फाइव प्रिंट हो जाएगा देखिए फाइव प्रिंट हो रहा है ठीक है ना तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इसी तरीके का और भी असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसको आप यूज कर सकते हैं जैसे मान लीजिए कि यहां पर दिया गया है असाइनमेंट ऑपरेटर आपको मैंने बताया है इनटू वाला ठीक है तो यहाँ पर x इक्वल टू फाइव दिया है ना तो यहां पर आप आते हैं एंटर करते हैं यहां पे क्या करते हैं यहाँ पे x और यहाँ पे क्या करते हैं multiply is equal to five लिख देते हैं ऐसे लिख दिया ठीक है ना तो ये हो गया अब यहाँ पर क्या करेंगे प्रिंट करवा देंगे तो नीचे प्रिंट ऑलरेडी करवाया हुआ है इसी को मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा तो यहाँ पे एक्स को प्रिंट करवा रहा हूँ और यहां से अब फाइव करता हूं तो देखिए पांच पचे पच्चीस फाइव में फाइव का ये मल्टीप्लाई करके दे दे रहा है देख रहे हैं तो ये जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर है समझ में आई बात अब असाइनमेंट के बाद और भी ऑपरेटर था जैसे इन ऑपरेटर है तो इन ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे ये मैंने आपको बताया जैसे रेंज फंक्शन आप लगाते हैं ना रेंज तो जैसे मान लीजिए यहां पर आ जाइए जैसे मान लीजिए ये लिखा for i in range R A N G E ये लिख दिया ठीक है तो यहाँ पे इन ऑपरेटर यूज किया मैंने ठीक है इन एक ऑपरेटर है इन का मैंने यूज किया है और इसको चला देता हूं अगर F5 करके तो ये देखिए ये देख रहे हैं 0 टू 9 प्रिंट होगा ये देखिए 0 टू 9 प्रिंट कर रहा है कि नहीं तो ये 0 टू 9 इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा समझ गए बात को ठीक है ना तो ये इस तरीके से ऑपरेटर्स का आप यूज कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी